Apa, Ibai Alzaganaz, mundiko EH Bilduko kide eta zinegotzie joan dan urtarriaren ogeta sortzien, 2000 eta ogeta biko lehenko osoko bilkureok egendun eta urtarrieko bilera guztiekaz gertatu da moduen telematikoa izen zan, ba, bizi dugun e, kutsatze tasa altu edala eta bilera telematikoak egitera gueltatu garelako. Osoko bilkura honetan, bi gai baino eskendu zen euki boskatzeko. Lehenkoa, larra bizkerreko partzela batzuetako xeetazun azterlanaren aldaketa behin betiko onartzea, hau da, modu simple eta harin baten asaltzeko, larra bizkerren egin diren etxe bizitza barrietako batzuk, bloke batzuk, e, aldapan eginda dauz, eta hor bere momentuan, ba, aldapa bat eta eta esponda konkretu bat e, eh, ikusten ziren, baina hori e, eh, segurtasuna gaitik edo ba, lehuntzea erabaki da eta azkenean ba, azikera bateko proiektuan e, eh, egondana beste erabatera egitea erabaki izan ba, malda txikiago bategaz eta horrek suposatzen zegoen orain ba, ba, hainbat gauza aldatu behar zirela proiektu horretan. Ba, maldaren inklinazioa desbardina zalako, etxe bizitzen sotoak e, airean geratzen zirelako azikera baten planteatutakoa baino gehi hau, eta bar, eta bar. E, eh, puntu, puntu hau horregaz lotute egon zan, aldaketa horrek e, onartzeagaz behin betiko. Kasu horretan gu abstenidu egin ginen, baina puntu egon hartu izan zan. Eta beste alde batetik, eta gai ordenetik kanpo, beste puntu bat egon zan, hain zuzen be, gogoratuko dozue, abenduen, 2008 honetako e, aurrekontuek eta aztabaida gai okiren duzela, eta e, onartu zirela, eta eh, horren ari de, ba, berreaga mendiko bizilagunek erreklamazio bat jarri dutzie aurrekontu eri. Erreklamazio horren arrazoie da, ba, jakingo dozue, berreaga mendiko bizilagunek urteatan e, epaitegietan eta ibili direla udalaren udalaren kontra, eta ba, bueno, azkeneko sententziek eh, agintzen dauen moduen, udalak berregamendiko e, eh, urbanizazioko zerbitzuek eta bar bere gain hartu beharko leukez, eta konpentsazio ekonomiko bat be ordaindu, ba, honetan urteetan mm, bere gain hartu ez izena gaitik zerbitzu horrek. Hau dalata, berregamendiko bizilagunek erreklamazioa jarri zotzean aurrekontueri, euren ustez aurrekontuen ez talako izlatzen e, ba, partidarik e, olako zereginetaz kargu egiteko udala. Kontu hartzaileak e, hori aztertu dau eta txosten bat egin dau eta bere txosten tekniko horregaz ba, osoko bilkuraren asan erabakia alde batetik erreklamazin hori onartzeko edo ez, eta eh, onartu, onartuko espazan, ba, e, abenduen onartu zan aurrekontue berresteko. Guk osoko bilkuran esan gendun moduen, eh, kontu hartzaileak txostenean jasotako arrazoiek aintzat hartzen dugu eta begi honez ikusten dugu, baina bueno, ba, lege aldetik eta ezagutza gehiagoren faltan, gure zere gine balorazio politiko bat egitea zan. Eta alde horretatik esan behar dugu, ba, Soritxarrez ikusten dugule berreagamendiko bizilagunek beste behin ekindotziela ba, euren gatazka oneri ba, ikuspuntu eta interes partikularretik beste batzutan egin izan dagoen moduen eta ez eh, mundial guztien interes orokorretik e, eh, begiratute eta azken baten, ba, ba, bueno, euren privilegioi eusteko asmoz. Horreko batzutan be esan izan dugun moduen, bilbaina edo berragamendiko urbanizazioa eta mundiako udalaren artean urteetan e, dauen gatazka hau gure ustez elkarrizketa eta akordioaren bidez bakarrik e, konponduko dala eta ez olako bideetatik horregaitik ba, osoko bilkuran egin gendun eta hemen e, egiten dugu berragamendiko bizilagunei dei egiten dut ziogu hain zuzen be ba, udalagaz jesartera gai honeri buruz berba egiteko eta giar guztien interes orokorrari e, begire, ba, arazo neri irten bide bat e, topetako ba, borondateagaz lan egiteko. Gure kasuen gogoratuko duzue, arrazoi desbardinek e, direla medio, eta ba, bueno, lehen aipatu dugun in, mungiar guztien interes orokor e, horreri begire, guk bere momentuen aurrekontu proposamena baloratu gendule eta horretarako ekarpen batzuk egin genduzela, onartu egizenez irenak zirenak, eta horretan oinarritute guk e, aurrekontu proposamen horren aurka buskatu gendu eta horregaitik e, eh, ulertzen gendun zentzuzkoena gure aldetik zala e, eh, ba, proposamen honen e, honetan azten dutea eta holantxe egin gendu. Alan da bere, e, EAJ eta, eta PSren aldeko boskakaz, e, aurrera zan proposamena, erreklamazioa bertan bera geratu da eta aurrekontu berretxi da.